HBW 的线下培训又要开始了啊！因为口罩的事儿啊，已经半年没做培训了。呃，很多朋友问，然后这次我们发布了七月十八号的广州站和八月八号的杭州站，尤其是广州站，真的名额特别有限啊！因为毕竟这么长时间没有做了，然后很多朋友都已经加入了。然后下面的视频呢，我会给大家详细去讲解。我们对于一些新来的朋友，对吧？告诉大家我们到底提前你要准备什么，那我们要教你什么，然后还有一些东西是你额外要注意的。 好吧，有什么问题私信联系我们。